Saya confirmkan Remy Yaakob betul? Betul betul. Remy Yaakob bukan Remy Isa. Remy Yaakob. Amboi. Amboi. Adik-beradik eh bukan Eh bukan Ramai orang tadi Saya pergi mana-mana Dia orang tanya Ingatkan adik-beradik bang Dia cakap bukan Saya Remy Yaakob oh, Salah orang lah ni Salah Y-A-A-K-U to the B ha, Yaakob oh, Okay macam kita tangkap amat eh. Yang mam diri bawah gambar tu Diri mana? Bawah gambar? Ha ni bawah gambar ni kat sini Ha senyum bang Ha senyum macam mana bang? Saya dah lupa nak senyum Ha tak apa abang senyum je Sambil cerita kat abang ni eh, Senyum bang Eh dapat? Ha. dah selesai mah. Alhamdulillah selesai cepat je kan. Tak sampai uh, seminit pun. Itu so, je ke? Ah itu saja. Oh. Hmm. So saya ucapkan selamat datang ke negara yang warapi Ya terima kasih Dan selamat maju jaya So kalau ada apa-apa apa boleh je rujuk dalam email kita tu email Okay warapi. okay Terima kasih ya, terima kasih. Sama. Abang ni pemerintah eh? Ah, ya saya. Ah, saya pun ucapkan semoga maju jaya abang. Dan tugas kasih. abang ah, menjaga keamanan kat sini. Ah, insyaAllah. Ah, saya pun sama sama lah sebagai penduduk pun akan cuba menjaga keamanan. Baik bang. Cantik ah, betul lah ofis ni. Uh, cantik betul. Ah, kita... custom made apa? Ha? Apa tu? Custom ke? Ah. Maksudnya buat uh, ah, tempah ni ke? Orang buat ke? Oh ini tempah ni mahal ni Daripada Tapi... mana ah, bang? Turki? Nampak macam Turki lah dia punya ah, pembinaan ni. ini, Ini Dubai bang Dubai? Ah. Wih mahal weh Dubai Ah kita dapat ada satu hamba Allah tu dia sponsor Ush, gempak lah macam tu ah, Urah rezeki lah negara ni kan ah, Alhamdulillah Tak dapat macam tempat luar macam ini kan Sebab Orang pun tak ada, ada seorang je Tapi dapat tempat apa, besar ah, Kita nak, bila orang nak buat IC tu dia masuk Itulah tu, rasa terpegun kan ah. Dia punya design je dengan Tapi satu je saya muskil bang ah, yes. Ini negara Malaysia kan Ya betul Tu bendera atas tu Malaysia dah tukar ni eh Bendera sekarang Ah Kita sekarang demokrasi Kita oh. tengah ah, Saya kita... Ini hubungan diplomatik Ya diplomatik ya, sekarang Ya dengan US ah, so Weh menarik ni bang Atas sokongan orang Kita letak benda tu Oh ah, bagus ha, sepatutlah dekat, nampak Dekat luar benda kita ha. Oh kat luar nampak dari Malaysia Kat dalam pejabat dari US Ah, Sebab ini kita nak erat lagi hubungan tu betul. Sebab saya tengok macam relax je bang, abang ni Tapi memang orang kata diam-diam berisi lah Dia ada buat, dia ah. buat kerja dia lah Okay memang ya, bagus lah Saya respect kan pemerintah Memang terbaik lah Terima kasih bang ah, Saya pun tak nak lah buang masa sebab saya nak kena balik kampung ni Tinggal lagi 10 oh, minit yeah. uh, ah, oh, Bagi saya gerak dulu, terima kasih lah bagi urusan tadi Memang terbaik lah Cepat, Baik. pantas, mesra, tulus, ikhlas Semua cukup Alhamdulillah okay. Terima kasih bang ha, Kita jumpa lagi Okay, sama-sama Selamat tinggal Assalamualaikum oh, Salam Eh, betul sini eh Ha, sini, sini Ha, sini lah Sembas eh Ha, betul, betul Ya Allah, kau tepi sikit Tapi tak takpelah Sampai lah bang Ha, terima kasih Afiq Alhamdulillah Sama-sama Kita dah kenal ni Boleh nak bagi nombor telefon ke apa Senang-senang aku boleh, ada susah boleh, ke boleh, apa Boleh, boleh, boleh Eh dah memang kena kejar ni Ke abang ada ucapan kata-kata terakhir sebelum kita berpisah Daripada kampung eh, ni Eh tak Oh tak apa Kalau abang datang di negara ni Boleh roja saya Eh siapa bagi? Uish Abang ambil betul Buat pertama kalinya saya di dalam negara ini mendapat sejuta abang Paling tinggi saya dapat seratus ribu je tak apa, rezeki abang lah tu Okey abang, saya gerak dulu naik eh, bas Terima kasih, okay, okay. abang yang bagi sejuta ni Ah, nanti kita jumpa lagi Balik kampung. Oh, oh,